好，我们 HBW 即将推出擂台战术的这样的教学了啊！一连几十期、上百期就停也停不下来的那种感觉，把这么多年的经验都分享给你。之前在运动员在擂台上，我们怎么当年布局的那些战术？你看到我们有的人说，为什么会打拳打得非常好，就不打拳，就非要给你踢腿？为什么？你不理解？因为擂台战术就像什么呀？原本掏十块钱你能买来的东西，我们不要花一百块钱；原本一百块钱买来的东西，你不要花几千块钱，以最低消耗完成作战，取得胜利，就这么一个简单的事儿。而且往往凡是这选手不是世。 这界一流的运动员，哪怕是 B 类、B 加类或二类运动员吧，他都有他非常明显的短板，只是你的眼睛你看不到，但在我眼里，其实一看就能看到他的明确的短板在哪儿。我们怎么去战胜他？其实这件事对于一个玩战术的来讲啊，或者军师来讲，其实这个事儿一看就能看出来啊。但是我也会教给你们，不仅运动员，我相信会受益，而且爱好者，我相信你打个业余赛，你也会受益，因为其实面对业余赛那个级别的选手，其实大家都有通病啊，都有统一的短板。这个短板，我看这十年大家。 都没有改变，在业余的擂台上，外国选手其实很注重这些细节短板，但我们国内选手爱好者，你其实不注重的。我也会教给大家，爱好者男女老少通吃，在擂台上怎么去打。当然，你战术也能完美的执行才可以。之后我都会慢慢告诉你。当然，包括面对主拳选手、主腿选手，我们应该怎么去完美的应对，也包括一些擂台上，哎，你怎么做边角位，你教练应该怎么去操作，包括一些教练的迷之操作，啪给自己运动员一嘴巴，对吧？这是什么情况？为什么要这么做？包括在擂台上，你看一些外籍选手经常会偷袭你，或者给你。 一些小小的犯规你是不察觉的，这些犯规啊，我得教给你，你不要道德绑架我。为什么？因为咱的中国选手面对外国选手，人家外国选手都使这些犯规，这外国教练都是教给他们的。但咱们一直在讲武德，讲武德，你面对他们，他犯规你不犯规，你会吃亏的。而且很多犯规都是裁判眼皮底下他都看不见，而且都是看见了也没有办法去处罚你的那些犯规方法。其实我也会慢慢告诉你，还有一些心理引导，怎么能让你的运动员抢出那二十秒休息，你的选手永远比别人就多休息二十秒。这件事怎么操作？从训 点钟开始，一直到擂台上这件事怎么完美的去执行，都可以交给你。网友也可以评论区问我啊，你喜欢看什么样的战术？面对什么样的选手，你不知道该怎么操作，我也会想办法尽力回答你。包括一些历史上的经典赛事，说你想问我，哎，这个选手如果怎么做，他就不至于说输掉这场比赛。我会想办法给你去复盘。当然呢，如果你问我一些比较敏感的比赛，像一些国内选手比较优秀啊，这个比赛他怎么输的，那我可能不一定方便去回答你，因为毕竟国内选手，我这样分析的话，我直接把他的短板告诉你，也对他。 来讲不是一种保护，而且呢，有可能我讲的一些话对他本人造成了一些误解，显得我很不友好。当然，如果这个选手我认识，我通过跟他沟通，如果他 OK 满意，那我最后我可以把这个视频录制出来。希望大家评论区给我讲你想看什么。